Hei, olisiko sulla hetki aikaa? Kyllä. Olisiko mitenkään mahdollista saada yhtä ylimääräistä lomapäivää? Joo, onko sulla joku tietty syy siihen? Joo, mun veljellä olisi häät 23. kesäkuuta. Joo, taas. Eli se olisi just toi lauantai. Olisiko mitenkään mahdollista saada sitä päivää vapaaksi? Meillä olisi just silloin se inventaario. Ai että se on just se inventaariopäivä. Joo, no oot sen päivän sitten poissa. Joo, kiitos paljon. Joo, laitatko vielä nimen tuohon noin, niin hommaa sitten sillä selvä. Joo. Niin tuohon noin. Noin. Joo, Joo, kiitos paljon ja oikein mukavaa päivänjatkoa. Kiitos samoin. Joo, moikka. Heippa.